Eller bedre, bedre, bedre Norsen Tikk, bing, kitken, miffen Erkek, simen, sin, sin, kim Oi, boy, sim, jeg vissin, går shit Hente minni, go, kick it Bitte nit, damsha, damska, skik Da, da, da, jeg striller, konga, butter, kaka назад, мне не нужен повод Я сегодня снова ощущаю первобытный голод Вырубаю паш, я ударной дозы димедролы И работаю руками, будто гинеколог Что там, брат, брат, где мой кант, брат? Да, я строю себя, я как Трамп, Трамп, Трамп Конкурентам посоветую закрыться Передай привет тем, кому уже за 30 Я громко, будто как Кобейн Деньги это так, чтобы тратить на еще апгрейд Да, это корт мы поделаем, и кратки. Мы сюда пришли, делаем